と申します。えー、今日はよろしくお願いいたします。あの、えっ、ー、と、早速なんですけど、えーと、いつも、えー、総会の後にあの記念講演というか、講演をやってらっしゃると思うんですけど、ちょっと私がわがまま言いまして、あの講演というのはやややりたくないので、えっ、ー、と、その、まあ、いわばその皆さんは、その、まあ、市民運動の先輩方ですので、私がその、 あの上から目線でお教えすることとか特に何もないんですねなのであのディスカッションという形にさせてくださいというふうにあの無理してお願いしましてですので今日はタイトルがイベントっていうふうになってるんですであのー今日その話のネタとしてはいろいろこちらの方で用意してますので、えーと終わってから質疑応答みたいな形ではなくあの 常にいつでもどのタイミングでも、えーと、質問それから、えー、ご意見または反論あの何でもどのタイミングでも言っていただいて構いませんので、えー、そういう形ななんで僕はあんまりああいうところに立たずにここに座ってやろうと思いますのであの前の方が空いてますので皆さんできましたらですねあのちょっと前の方にぎゅぎゅぎゅっとこう 進めていただいてたりできますかあんまり遠いとあれなんであのキム・ソイルさんと私を囲む会みたいな感じでこう前の方の空いてるところに来ていただけるとあの生声で話していただいてもそのまま聞こえますしということでちょっとご移動をお願いいたしますご移動ご移動お願いします 皆さん前の方にぜひよろしく別に怖くないんで噛みついたりとかしませんので大丈夫ですのではいじゃああの電気をあの電気が消えたからといってあのいつでも喋ってもいいですからね大きな声であの後ろの方にいる方は大きな声で言ってくださいそして質問がある時も、えー、大きな声で言っていただければあのその場でお答えします であの今日は、えー、2020年代の反米シズムということで、えー、そのテーマというかですね設定したんですけど、うん、というのはまああの反米シズム運動さっきご紹介いただきましたけどその路上の外交運動なんかを始まってもう8年ぐらい経つんです盛り上がる前から数えると10年ぐらい経ちます でその10年11年12年ぐらいかなえなそれがなぜそういう年月が経ってるかというと右翼の人たちが路上で暴れ出したのもちょうどその頃から2008年2009年ぐらいからで、えー、というこの2010年代っていうのはそういう意味で非常にその特徴的な時代だったということが ります。それで、まあ、あの川崎でもその条例が成立したり、いろいろ、まあ、昨日のあの武蔵野市の方でね、えー、住民投票条例、あれ、本会議ちょっとどうなるかまだ微妙らしいんですが、取り急ぎ、あの委員会の方は、昨日無事成立しました。だけども、結構その右翼の側の働きかけというか、えー、それがきつくて、例えば公明党なんかは、 市長提案に今まで反対したことがないのに昨日初めて反対してるだかやっぱりそういう右翼保守極右と言われる人たちの意見みたいなものにかなり左右されている状況になってますそれで今このバックに映ってるのが武蔵野市役所なんですけれどもあの非常にだからその現代的な問題がその武蔵野市の住民投票条例の 反映されてるなというのはあの武蔵野市の住民投票条例は外国人も日本人と全く同じ条件で、えー、3ヶ月居住住民票があれば3ヶ月以上居住していれば投票できるということなんですけどこれが豊中と津市に全く同じものがすでにあるんですねで豊中市大阪の豊中市と逗子市の場合は 結構前にそれが成立してて2007年とか8年とか10年以上前に成立していて今まで何の話題にもなってませんしその時に反対運動があったということもないんですということはこの10、えー、1415年の間にそういう右翼からの激烈な反対運動が起きる土壌が形 制されたということが言えるかなと思いますしかもうんなんか変なネット運動が局だけじゃなくて今その反対運動を選挙期ってやってる自民党の国会員なわけで、えそういう意味でも、うん、何か非常によろしくない兆候の一つではないかなというふうに思ってるんですなんで今日のその話皆さんとそのお話するにあたって この武蔵野市役所の写真を、えー、一つの象徴として、えー、頭に持ってきました。 <clears throat> であのちょっと、えー、遅れましたけど自己紹介的に私が何なのかということをこう2分ぐらいで説明させていただきますね。クラックっていうのはあの、まあえーと、と2013年に始まった えー、対レイシスト行動集団、カウンターレイシストアクションコレクティブっていう、まあ、団体というか、あの集団というかコレクティブなんですけども、あの最初、2013年1月に、そのレイシストをしばき会っていう名前で始まりました。で、その年の10月に、ブラックっていう名前を変えて、えー、まあ、 そういうのをここ数年間活動してきた団体ですで、えーと、私そこのは別に代表でも何でもなくて、えーと、このグループには代表というのはいませんけ全員がただの平メンバーです、えー、まあ一応僕は言い出しっぺということなんですけども特に代表でも会長とかそういうのでもないですであのー、今そのメインでやってる 何かっていうとこの YouTube チャンネルがございましてブラックチューブっていうのを検索していただくことがと思うんですけどもここでそのノーヘッド TV っていう番組を週1回水曜日の夜8時から生放送でやってるんですねで明日も夜8時からありますのでぜひあの一度ご覧いただきたいと思うんですがこれは、えー、2016年10月に「乗り越えネット」っていうところで始まった番組で 今年の1月からブラックのその YouTube チャンネルに移って、え週1になりましたであの週1で、えー、その時起きてるそのヘイトスピーチヘイトクライムに関するニュースを取り上げて、えー、私と安田浩一さんの2人で、えー、論じていくっていう番組なんですけども、まあ、週1なんでその日本で起きてるその差別偏見 差別であるとかあるいはちょっと伸ばして障害者のヘイトクライムそれからトランスジェンダーのヘイトクライムとかそういうのも合わせてほぼ日本で起きてる差別事件のをほぼ全てカバーできてるんじゃないかなと週1で1年間でできてるんじゃないかなっていうふうに思ってますなんであとあのアーカイブで後からいくつも見られますので の資料としても使えるようなものがなればいいなというふうに考えてるために放送してるんですけどもあの今日はあの私を読んでいただいたキム・スイあの神奈川民党連のキム・スイさんこちら横にあの今座っていただいてますけどもですけども、えー、まあこの番組見て読んでいただいたということで の内容に即してネタ出しをしていけばいいかなというふうにまあ思ってるんですけどもうんと過去ちょうど今12月ですから2021年の1年間どんな影響どんな状況だったのかというのをざざざっと振り返ります。えっ、とこれが、えー、1月13日に放送 えー、ちょうどほぼ、えー、9ヶ月前ですね、えー、あの DHC という会社の差別事件に関するものなんですけどもこれはその今年特にそのうちの番組でたくさんやったのは企業によるヘイトスピーチ関係で企業の社長が うん、極動かして暴走している案件もしくはその社員も一緒になって、えー、差別的なことを発言したりやったりしてるそういう案件を取り上げることが非常に多かったですだから今年の一つの傾向として企業による差別問題がその表面化しているっていうこと、まあ、これは実は4年ぐらい前からなんですけどもあんまり話題になってなかったんですが今年は DHC のことがテレビに取り上げられたり ようになって、えー、やや周知されてきたことでまあこれはその要するに不買運動のことなんです金を引き剥がせっていうのは、えー、そのファンディングストップファンディングヘイトっていう団体がこれはイギリスとかにもありましてあのシ史ひどいそのヘイトスピーチに絡むような企業ですとか、えー そういう例えば社長がそういうことをやったとか社員がそういうことをやったという場合に資金を引き上げようという社会運動がありまして、まあ、それを日本でもやった方がいいんじゃないかというような話をいくつかの会社について今年やってますでそのいくつかの会社っていうのはまあ例えばこういう今こういう感じですよねと小一部上場の企業もあるんですね大阪の富士住宅 これは本当にひどいことをやっていて社員の前でその、まあ、在日コリアンの社員っているんですけども、えー、その前でその在日コリアンを差別するような文章を社内法として毎日配ってみたいなそういうようなことをやってついに最後に行って、まあ、一審負けてるあ二審まで今終わっててあの会社が負けてるんですけど全然反省とかしてないんですねで昨日かな上告したっていう ニュースが流れてましたけど、まあ、情報としても当然棄却されると思うんですけども、まあ、特徴はその反省しないということですねある種の信念を持ってやっていくので、えー、評判が悪くなるからそのはちょっと失敗だみたいな感じではないっていうことがちょっと特徴かなと思いますアパグループそうですアパホテルそこら辺で歌ってますけど全部に単金利権のその 定するようなパグループの社長が書いた本があの会長全部に変更いたいということがまあ有名になっていますね。ただ DHC、DHC 一般企業としてはその特にその若い女性なんかに人気の高い企業ですけれども実はすごいその会長がその差別的なんですも DHC のウェブサイト に載せているっていうことがやっと問題になって、えーまあ、こういう感じでそのボイコット運動が起きたというのが、まあ、今年でした起きたというか起こしたんですけどねこれはうちうちがあの全くしてからなんで <coughs> まああのうちだけじゃなくいろんな人が起こっますその DHC っていうのは実はメディアを持っていてあの今一番日本でひどい ェブメディアとして、えー、やったはは、まあ、毎日毎日あの辺のよく出てる朝朝からやってる情報番組 YouTube でね「トラノモニュース」ってあるんですけどもあれをスポンサーとしてるのが DHC なんですねだから DHC テレビジョンっていうところがトラノモニュースをやっていて毎日毎日局情報を流しているということが4年前から行われていて 実はその4年前と2016年17年ぐらいなんですけどその辺りで急になるんですね THC それまではそんなにあの結果問題を起こしてないだからそこに何何かのあのトリガーみたいなのがあったのかなって他の会社も割と古くからやってるところもあるけども急になるところもあって大体2016年17年15年16年17年ぐらいっていうのが 多いです。でその同時にそのヘイトスピーチ解消法ができたりとか、まあ、ヘイトスピーチ問題がその日本の社会問題になってそれに対する対策ができたりした頃とちょうど僕はもう同じ時期だったりするのでやっぱり一つの反作用なんじゃないかと思ってますあと典型っていうのはあの有名な帝国警備部の、今の社名ですけどここもひどいですね えー、で、えーと、引っ越したっていうのもあの大阪の引っ越し会社ですけど社員に、まあ、そのパワハラというかその声出し部屋みたいなのに入れてる入れてあのシュレッダー係にしてね嫌がらせのためにの労働組合に入ったからということで嫌がらせでやったんですけどそこにその北朝鮮のスパイみたいなことを張り紙したりするわけですからやっぱりあの全部に、うん、 対外主義とかヘイトスピークとかそういうものが絡んでいるというのが一つの特徴だと思いますこの典型も、まあ、あの多なの方もともと右翼なんですねあの本物のその職業右翼だった人でで、まあ、あの警備会社って大体右翼っぽい人とか警察上がりとかそういう人が多いですけどもやっぱりその左翼の労働組めを目の敵にしていて、えー 別に最後でもないですけどねあの今その典型と戦ってプレカリアという意味でところなんですけどもあの、まあ、全体的にそのレイシズムが本人のりと漂っているっていうような状況のことが今年はたくさんありましたでまああのそういうような特集を結構やっているこのゾーン会社っていうのはその住宅のことを詳しく解説した であのこの時に、えー、大日コリに対する就職差別の実態みたいなことをあの大阪の名力自家文化共生センターっていうところの運動員さんっていう人があのにの時べってくれたんですけども、えーこれがですね、えー、1971年のアンケートでして、 もうそのナイトコリアン採用しないというのがほとんどで70年代は、まあ、そんな感じなんですねでこれはあで、えー、内定後に在日朝鮮人のことが分かった場合どうしたか、えー、これも71年のアンケートですけどこれはあの何についてなぜこういうアンケートがその時行われたかというと 日立就職差別事件という日立にその、えー、就職した時に日本名で、就職して後からその本名が分かる本名とか民族名が分かってる 今日は2020年 体的のこと自体は私の記憶の中ではないないですか80年代のそのご自身が大学とかに行った頃の就職サービスの業務あのまだまだその就職差別は厳しい時代だったと思うんですけどちょっとね私の実体験で言うとその就職差別が厳しくなくなってきつつあったのはバブルですよねバブルの時に、えー、在日の友人たちが それまで無理だったと言われている都議に入ってるだとか大手の会社に入っていたっていうのはありますねだから私たちのちょっと後ろの世代とか下の世代になりますよね。あのバブル期からその、まあ、だんだんその就職差別が、えー、なくなっていって、えー、あのそのまあ大手企業に民族名のまま入れるようになるっていうような、えー、ことを になってこれはその解決に向かうかなとまあある意味解決してるというかですね今その国籍で断られるということもないでしょうし、この当時のその学生の実感としては、まあ、ほぼ、うん、差別はされてないというような人があのすごく増えて70年代よりだいぶ改善したかな、まあ、この辺の改善を もたらしたものとしてその民放連の運動ですとか、まあ、いろんなあの社会運動の力が大きかったんじゃないかなと思うんですがただ僕が、えっと、86年かな僕いつもこの話するんですけど87年か僕は大学の時大学1年の時に いうのが15年頃にですねあの僕の先輩の第一コリアンの人が、まあ、大阪外大でテコンドー部にいたんですけども当時、まあ、バブル真っ最中で、えー、学生は就職活動一切せずに、特にその国立大学の場合にみんなその大手銀行とかね就職活動何もしてないんですよバンバンそのスマート 面接も行ってないのに勝手に内定の電話がかかってくるそんな時代であのすごかったんですよねでにもかかわらずその僕の先輩の第二コリアのあの結構勉強も優秀で、えー、テコンドーを作ってる大会っていう考え方始める人だけが全然決まらなかったっていうのすごく強烈に覚えててまだこんなことがあるんだっていうショックを受けた記憶があるんすでその人はリクルートに入って けどもリクルートはその職としてそういうことを、まあ、早い段階で、えー、そういうことに対する意識的な会社なんじゃないかなと思います、まあ、その後リクルート事件も起きるんですけどあの、まあ、そんなことが僕の実体験としてはありましたで、まあ、そのさっきの DHC に関してはあの沖縄に関するそのひどい差別というかそのデマを流してねこれは あの新坪さんという人をその初める番組を放送したこに対する新さんがその裁判を起こしたものの、えー、ころですけれども結局その沖縄の基地反対運動をしている、まあ、労働組合であるとか市民運動だとか、まあ、彼らの見どころの作用が気に入らないためにあれをやってるのは在日コリアン 外国勢力がやってやってるんだとかそういうことをデマを流すでこれを地上波でやったということで非常にこれも大きな事件でしたこれ2017年の1月2日でしたけれども正月早々みんにできてで、えー、ちょうどノーヘル TV が始まってすぐだったのであの、まあ、沖縄取材のことに来て、えー、ここにも DHC が関わって ってるいう、うん、さらに言うとこの DHC のその番組を作ってるそのディレクターは、えー、大阪でそこまで行っていいんかとかああいうあのどうしようもないあのったバラエティをずっと長年作ってきたチームなんですねでまあ今大阪のテレビがな年とになってるみたいで全部がそこまで行っていいんかってなってるらしいんですけど僕普段見てないからよくわかんないですけどもまあメディアがそのこれその 権力の忖度とかではなくて権力の圧力とかではなくて勝手に忖度して、えー、ひどいことになっていくとそういうことが一つの特徴と言えるんじゃないかなと思いますで、えー、まあその DHC に関して僕らはかなりやってるんですねね DHC をそのボイボックすべきである理由 であるとか、そういうことをしつこくしつこく言って知恵を叩いている番組なんですけども、 <laughs> まあ、あの、いくらやっても足りないというかね、この大手のメディアは全然乗ってこないので、えー、なかなか独立系というか、その、マイナーメディアで てるやつなんですけどもあの裁判の判決が全部出て全部負けちゃったっていうことで、えー、おかしいだろうっていうことをこれもまあ10年越しというかですねその2010年代を通じたその差別ヘイトスピーチ問題の一つの特徴なんですけども、まあ、ほぼあのデマと排他主義排外主義で、えー、こう超法規的に排除しちゃった。 いうことが是正されないままに、しちゃってるんですね。でこれはその2010年頃2009年12月に、え大特会が京都の朝鮮市という学校を襲撃しましたけども、えー、そういう動きと、まあ、ほぼ表裏一体というかほぼ同時に行われている政府によって行われているものでしかも当時これを決めたのは菅直人なんですね。 だからあのそういう圧力をに菅直人さんですら抗えなかったそういう時代背景があったんじゃないかなということが言えるんですまあ最近あの立憲民主党の人を見てたら分かると思いますけど半分ぐらい極右ですからね立憲民主のあの委員ででなんかそのなんでなんでその立憲民主の前いるのみたいな人が。 たまにいるとかじゃなくて半分ぐらいそうで特に今はもう希望の党の出戻り組みたいなやつらがあの当初になっちゃったりとかしてもう何のためにやいるのか分かんないみたいなふうになっちゃってるんですけどもやっぱり当時はもっと上寄ってたんですねあの立憲民主党というのは。だからあの菅さんの立憲内部立憲というかその民主党内部 ってしまうし、えー、というようなことを説明した会でしたでまあその民族教育権とかあのそういうことについて論じるために、えー、そういうものを取り上げたんですけども、まあ、このことも今日の話にだいぶ関係してくるかなと思いますがあとはその、関東大震災の朝鮮人虐殺について にこれがあったということを、まあ、私や金水さんの時代は普通に両親として学校で習って、えー、知ってたと思うんですけども今なんかそのひっくり返されかけてるじゃないですかあんなことはなかったんだということを言うやつがいて。でそれが一定の説得力を持って政治家に影響を与えているっていうのが、まあ、こういうようなんですけども、えー、 これがやっぱり2010年代のヘイトスピーチレイシズムの特徴大きな特徴だと言えると思うんですねで例えばその小池百合子が両国で、えー、朝鮮人慰霊碑に今までその石原慎太郎ですらね、えー、都知事は毎年の追悼文を出してたのを 小池淳のると背景にはだからもう右翼の働きかけがしつこいしつこい働きかけがあって、まあ、そういう意味で言うとあの彼らのその運動というのは決して諦めないあの地道なことを何年にもわたってやってるっていうでここでそのうんまあそよ風とか、えー、出てますけども こういうことをあの今の武蔵野で外線車たちて来てバーバーと反対の演説してるとほぼかぶってるんですだから同じものなんですねでそこにその2017年においては、えー、小池百合子が影響され、えー、2021年においては、うん、長島昭んみたいな民主党のあの いう議員が、えー、提されそれから和田さんのような極右ね同僚議員みたいな人があの基地乗り込んできてわーわーやるという状況なんですだからその政治家による、ん、レイシズムっていうのが非常に今問題なんですけどもどっちかというとその政治家のレイシズムは草の根の右翼市民運動によって、えー、起きているっていうのも一つの大きな特徴じゃないかなと から権力が上からあの人民をコントロールしているという感じではなくやっぱり草の根から、えー、下からこう湧き上がるようにして上の方の、まあ、議員だとか役者役所だとかそういうものに影響を与えるとそういう形のことが、まあ、2010年代に頻繁に起きて2010年代ってもうほぼそれそれだけの 時代だったんじゃないかなだからある程度その右翼のその草の上の人たちがね、まあ、日本会議とか昔からのその右翼運動の人はもちろんいるんだけどもそうではない特にお金ももらってるわけでもないネットを通じた、うん、全員の一般人みたいな人たちがその運動の担い手として大きな力を持っている。 いるっていうのが、まあ、2020年の特徴で逆にあの反レシストというか反差別の方も同じようにその3割の力っていうのはすごく増えてはいるんですねだからあの別に悲観することはなくて、えー、時代の転換っていうのをこれからどんどん盛り返していけるんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけどもまあ現状の認識としては、うん、2010年代 っていうのは、うん、そういうことがある程度成功した時代であったというようなことが言えるかなと思います。だから基本的に全部共通しててこれはその関東大震災に関するそのそうなんですけどもまあそのほぼ、えーと、とデマとそれから、えー、真実が確定してないかのようなあのー 話んかパパからなんか留学の娘について何か持ってきてあたかも <clears throat> そこに議論や論争があるかのように見せかけることによって、えー、一旦判断を保留させるということで、えー、もう全部そのそこまでで右翼の運動に成功するそのことによって例えばその朝鮮人の犠牲者を追悼しましょうということ がまだ決まったわけではないみたいな形で役所からあの役所に働きかけるともう慰霊撤去されましたでその慰霊撤去の運動っていうのを専門にやってる人たちがいましてそれはさっきのそよからっていう人たちです村田春樹っていうね人たちの人が、まあ、人っていうその群馬の、えー、群馬の森にある慰霊碑だとかもう日本全国どこでもいるんですよ もあのそれはどっかのどっかから金が出てるかよくわかんないんですけどもとにかくまああのスポンサーみたいなのがいるんでしょうか日本全部そのなんか除幕式があるからいちいち反対しに行くわけですこれはすごくまねででやっぱりその村田春樹っていう人はもともと自治基本条例に反対する会っていうのをあの立ち上げてこれを10年前に立ち上げてるわけです えでまさにその武蔵野市にもその反対演説やりに来てましたけども、えー、そういうふうに全てがこう空に合りながら何一つとして無関係なことはないっていうか、えー、そういう形で動いてるんですね。自治基本条例は外国勢力のインー謀ーみたいなことをもう10年前からずっと言ってるのがそのという人でその人が、えー この関東大震災の共存人でやったことがなかったっていう話を広めたり、徴用工のその利益に書かれてあることがそうだっていうようなことを全国回ったりしているっていうことの成果を結構、うん、得ているのが今の時代ということになるかと思います。あともう一つ今年気になったのはその今 さっき言いました立憲民主党があの半分をやってるよねっていう話と関係してくるんですけどもうんなんかその立憲民主党がねなんか提案型になるとか、うん、そういう話をし始めてでそれって、えーと、要は体制抑散会ですよねっていうことを前の n ーヘッ TV でやったんですけど体制抑散会っていうのは何だったのかっていうと僕は子供の時に メタフォーった感じではそのいろんな、うん、その軍国主義によってね、えー、いろいろその労働組合を解散させられて、えー、そういう体制を散開的なものに急合されていったテリア人みたいなイメージだったんですけどいろいろ調べてみるとやっぱどうも違ってるっぽてみんな自発的に体制を散会に合流していくんですね。で一番最初にあの当時、えーと、二大正当性を今 立憲民主の人たちが立憲民主と国民民主の人たちが、まあ、あるいは小沢一郎さんとかがずっとこの言ってる保守二大正当性みたいなのを、まあ、アメリカ型の二大正当性がいいんだとか言ってるんですけど、えー、1930年代はそれが実現していくことがあって、えー、立憲民政党と、えー、立憲政友会の え二大政党制で8年ぐらい政権交代しながら進んでるんですけどそこに第三極として、えーまあ、無産政党ですねその社会主義者ですとか、えー、そういう労働党です労働党とかですねそういうものを合わせたあ制度として社会大衆党というのができて、まあ、後の社会党なんですけどもができてこれは第三極になるんですねちょうど今の維新とかですね米和新選組 えー、でこの F ・ミマロがなんかその中国と戦争をしていろいろ大変だから国民が一丸となって新体制を作らなければいけないでは一つの国に政党は一個でいいナチスみたいにやりましょうみたいなことを言い出した時にうんと、まあ、結局一個の政党でいくっていうのは反対されるんです誰に反対されるかって向いに反対されるんですけどもあの 天皇をるのにじゃということで反対されるんだがその代わりその天皇の政治体制を、えー、みんなで支える抑散、うん、するというために体制抑散の政治をやろうというので一番最初に、えー政党解散して自発的に合流したのが社会大衆党なんですね立憲民政党も立憲政府が全然その後ですで自発的に行くんな から労働運動もそうですし、えー、その、えー、労働運動はその亡くなって産業報告会というのになりますでこれは産業をで国に報いる会ということで労働運動組合の代わりにできたものなんですけどももうそれ見てあの連合じゃんみたいなと <laughs> いうことを 関係者いいや、僕はそれはもう、言ようと思って、来てました。連合じゃんっていうふうに思う。だから、そういうなんか時代の流れに、大きな流れによってそういうふうになっていくんだ。で、それが今、マスメディアがそうなっていったり、あるいはその共産党への攻撃が堂々とその、まあ、デマを伴った攻撃が行われるっていうのは当時 あのそっくりで、えー、だなということを日々感じてるんですねだからあのもう僕はレッドパージ時代に入ってるなとレッドパージ時代というよりもレッドパージってたら戦後の赤さんの頃の話ですけどそうじゃなくてその関東大震災の頃のね主義者への弾圧、まあ、社会主義者共産主義者への弾圧の時代 っていうのやっぱり非常に似てるなっていうふうに思っていて、えー、その、まあ、大体そのデマで共産党は怖いぞみたいなあこれもまあ放送ではですけどね、えー、ちょっと見にくいですけど9月15日あのこういうこうまあなんていうかなこの今その年配の左翼 の人だったら誰もわかる国前教ですとかそういう話はもう一切なかったことになっていてそこでなんか歴史が書き換えられていて共産党は中国共産党の手下で、えー、暴力革命を目指してるっていう本気で思ってるんでも八代さんとかね多分40代の人なんですけど。でそういう状況っていうのは非常に何に近いかというと関東大震災の直前に近いあの頃どういうことが起きてたかというと あのこれは表には出てないですけどあの次の表でいたしますがあの、まあ、韓国併合してね、えー、そうすると独立運動がまあ10年後ぐらいに起きますよね三一運動が三一独立運動が起きたりとかしてそこからその警視庁がその朝鮮人を監視しなければっていうふうにいろいろその、まあ、公安警察みたいなのを設置してで であと不定先人みたいな言い方でマスメディアとかニュースがどんどんどんどんそれを煽っていくわけですね不定先人がどうのこうのっていうのはその関東大震災の虐殺の時に言われた言葉として皆さんご記憶だと思いますけれどもあれは政府とか当時のメディアが意図的にあの流行らせた言葉でメディアは別に政府の意向を組んで流行らせたわ 手に政府と一体化して流行らせてるわけで、まあ、これも今とすごく似ていて例えばその野党は批判ばっかりとかそういう言説ありますよねだからそういうようなのも非常に似てるなとあとなんかとりあえず共産党の悪く言ってるからよかろうみたいな風潮もそうなんですけども、まあ、僕ら共産党の党員ではないのであの別に共産党 の悪口が言われたから僕自身が困ることはないんですけども、ね、そういう問題じゃないかなんかの一つのスケープゴート的な扱いになってでその時に伊藤さんと必ず結びつけられて、えー、たのがその不定先人主義というか伊藤さんというか主義者とね社会主義者無政府主義者とかそういう人たちと結びつけられていたのが、え不定先人と称された在日コリア だからその最初からレジムとその環境主義みたいなものってセットになっててでこれはあの実はドイツでも同じでドイツでもあのナチスのあの環境主義と、えー、反ユダヤ主義というのが一番最初からセットに実はなっていてなぜかというとその最初にドイツで革命を起こしたのがあのローザ・ルクセンブルクという パルタクスってのってきたと思うんですけどもあのユダヤ人だったんですねでその頃そのドイツがユダヤ人に乗っ取られるみたいな言説がドイツでやっぱりそのドイツの愛国者の中で流行っていてでやっぱりそのなんかマイノリティになんか乗っ取られるから団結しなければみたいな形でナチスにその国民の支持が集まっていくというようなことはずっと繰り返していて、まあ、今も一緒だなと いうようなことを、まあ、いろいろ調べていくと、まあ、ほぼこんだけねいろんな時代が変わってねテクノロジーが進化してねやってるのに同じなんですよでこれやばいで今のその日本のベーシックの状況も多分こういうことね知らないのに勝手に同じになってるんですよねだからそこになんかそういうダイナミズムがあるんじゃないかなとこうなりやすさみたいなのがあるんじゃないかな でこれはその、えっと、関東大震災の後に亀戸事件っていって社会主義者があの亀戸処刑これは意図的に殺されてる、まあ、ヘイトクライムみたいなもんなんですけども刀が違いますからねあの拷問したら死んじゃったとするんいでいきなりこう規定が刀で切ってるんですけど警察がねあのそういうことが行われた時期は何だったかっていうとやっぱりその 世界的にいろいろ同時に起きているとロシア革命が起き、えー、コミンテルンが生まれ、えー、日本の共産党ができ、えー、3.31独立運動で日本のねあの朝鮮人植民地から出しあの独立しようとしたりとか、えー、でその間に、そのドイツ革命も1990年に起きているんですけども、えー、そういう中で 必ずこういう弾圧というか、うん、には必ずそのマイノリティに対する差別というか排除する動きと、えー、マスメディアが勝手に煽っている調子に乗って勝手に煽っているというその2つが割とセットになっていてこれは今の日本と全く同じ 当時その関東大震災で何で虐殺をしたかというと流言飛行がというんですが流言飛行を流した誰やって新聞なんですよね <laughs> 主な新聞が流して警察が止めてますからそれをねだから最初にマスメディアが取を超いてヘイトスピーチをしまくったってまあ流しまくったわけですでそれはあのそういうことしていいと考えて そういう雰囲気が醸成されていたそれはその1919年の、えー、産業独立運動でなんかその朝鮮人が、えー、地震の時に一斉放棄するみたいなあの噂を地震の時に流したことによってやばいっていうことで、えー、殺しちゃったわけなんですけどもこれ今三浦瑠麗じゃないですかスリーパーセルが立ち上がるとかって言ってるんじ テレビであれはなんかデイリー・メールってイギリスの闘争みたいなソースなんですけどもあのなんか知ったかぶりしてそういうことを言いたがるメディア人みたいなソースがすごくいい加減なんだがなんかそれがそういうことを言いたがるっていうのが一つの自流なんですよねでそういうものが、まあ、さっきの八代さんもそうですけど何となくの雰囲気流行り今これを言っておいた方がなんか自由に乗ってる感みたいなので。 えー、ヘイトスピーチを行うっていうのがあ今のその日本の状況それは結構ネットの上でネット上だけがやってたことがこの10年で、えー、メインのメディアで芸能人だとか、えー、評論家だとか政治家とかそういう人たちがやるようになったという実を言うとかなり相当ひどい状況になってるんだけどもそれは過去繰り返してきたことなんですよみたいな ことが最近あの僕の中で分かってきただから別に新しいようでいて新しくないだけど新しいところもあるみたいなあのそんな状況じゃないかなと思いますどどどう思いますかそのキム・ステルさんはあの民党連でずっと活動されてこられてまあそれはつまりその第一コリアの権利運動とか 触れ合いを作ったりとか、えー、足ももとかそういうのとかところに思うんですけども今の状況とその80年代90年代の状況を比較してどういうふうに感じられるのかな今日すごく聞たことなんですけどどうでしょうかそうですねそういうことは前もって言ってくれるとあんたたら <laughs> 面白いな <laughs> 私あのさっき言われたので、 馬さんの話を聞いててああなるほどと思うとかが分かるんですけどただ私の目線で言うとその私らの先輩たちがその第一のコリアの先輩たちが人権運動をやり始めて当時はやっぱり全然理解がなかったというところだったんですね。はい、それを で運動の側としては一生懸命そのじゃあなんで関東大震災の史実を知らないんだとかね、えー、なんで第一のことを知らないんだなんで第一がこんないっぱいいるの知らないんだっていうような歴史の話だとかそういうことを世に通ってきたんですねでそれが70年代だったしその中で日立は起きたしその中で就職差別だとかいろんな制度的な問題がおかしいじゃないかっていうふうにやられてきたというふうに思うんですね。 で、えー、ソウルオリンピックがあり日本の社会の中で韓国というものが、まあ、朝鮮半島のことが少しあの昔より受け入れられつつあり、えー、で80年代のそれこそ共生って言われるような、えー、キャッチフレーズの中でいろんなものが、えー、許容されるみたいな形があったんですが、えー、それがまたあの今みたいにひっくり返っていくわけです。 で僕の中ではいろんな諸説があると思うんですけど一つは拉致問題が大きいのかなということとあとはその作る会系の教科書が出てきた歴史認識が変わってきたんだと在日は好き勝手にいるんでしょっていうふうに言われてきたしだからあんたたちはおとなしくしてなさい、えなんで反日的なことを言うんだというような形ですよねで、えー、もう一つ言いたいのはその70年代にやってきた で市民運動在日の側の権利擁護の市民運動が今同じような質で今その作り会計だとかそのネトウヨの人たちが、えやってるという手法がね、えー、全く同じで、えやってる人たちが変わってるだけであってそれによって世の中がちょっと動い変わりつつあるのかなっていう感じはします。で、えー、今野さんの話聞いて思うのは そうなると私たちは何かあると今後殺されていくだろうし、まあ、その時は野間さんも一緒に殺されるんだろうなというふうには思いますね。いや僕はどんな汚い手を使ってでも生き残って反撃しますけど卑劣 <laughs> な手を使って上を入れたりするの割と好きなんですあのー まあ、今日全く打ち合わせをしてないにもかかわらずまるで打ち合わせをしたかのような表を今ご用意しいたしましたがあのその今ねキム・スイルさんがおっしゃったような70年代と今とどう違うかみたいなことをちょっと順を追って、えー、振り返ってもう本当にざっくりざっくりですけども、まあ、抜けてることもいっぱいあると思いますけども。 あのさっきお話ししてたその戦前の状況っていうのが一番上のねあの黒いところでこの時はあの文字通り朝鮮を植民地にしてして中国に攻めて侵略していった頃の,、まあその拡大覇権主義というかですね帝国主義によって起きてる数の例と ね、えー、そういうもんですねその,、まあ、そのルーツとして、えー、明治6年ぐらいのその青函論があってその青函論のさらにルーツとして水戸があり江戸時代の幕末にはもうなんか朝鮮を攻めた方がいいんじゃないかみたいな話になってるんですよねで、あのー、直接的な、うん、喧嘩のルーツ的なものはやっぱりこの青函論だと思いますでやっぱり今ね東洋がね 吉田松陰先生がとかすごい言うんですよでだからやっぱりその、まあ、吉田松陰なり、その明治維新っていうのは尊厳攘夷というぐらいであの天皇主義と排外主義によって生まれたそのクーデターですからやっぱりその明治の精神も今の国力はんと受け継いでるなどんなアホみたいな若い人でも結構受け継いでるなと思う思うんですだからその 彼らのあのしょうもないレイシズムとヘイトスピーチが、まあ、僕明治自身の核だったんじゃないかなと実は思っていて、まあ、もちろんいいこともありましたよその文明開発ですからねあったけどもやっぱりそこからあの規定路線として延々と続いてそれがその昭和20年に終わったはずだったのが全然終わってないまま今に至ってんだなっていうようなことを最近考えてますでその 結局その当時に起こした問題がねそのまあ従軍違反件もそうだしうんとその徴用工の件もそうだし全然その当時に起こした問題、まあ、その当時っていうとこれ一番上は範囲が広いですけどもあの戦前までですね終戦まであのですで、えー、今の直接的なその在日コリアンの差別っていうのは あ一コリアンが日本国籍を喪失した後に始まったものでこれはその植民地の時にひどい目に遭ってるのに、えー、戦後さらに輪をかけてひどい目に遭っているもうどうしようもないそのよろしくない話なんですねだから日本でのその差別問題レイシズム民族差別の問題まあ 在日コリアに限らずいろいろ多岐にわたりますけども特に中国人であるとかあのあるいは昭和以降だと東南アジアのね人なんかそういうのに多岐にわたりますが、うん、まあその中のやっぱりどうしても一番大きなものとしてこの表では在日朝鮮人に対する差別を中心に取り上げてますけどこれだけではないということを ことをておきますでそのこの時代の分はもうちょっと適当に分けちゃったんですけど分かりやすく大体で分けたんですけどその終戦直後から60年代まではの在日コリアンの権利をどんどん奪っていったり排除し日本から排除していく国民から排除していく過程だったわけですねそれはそのまずもともとあった日本国籍がなくなる それがその1952年に正式になくなるんですけども、えー、サンフランシスコ講和条約でね、えー、正式にその日本国籍を創出するわけですね在日朝鮮人それから台湾人、えー、まあ後の特別永住者ですけども日本国籍君たちはそのあのみんな天皇の席師であるみんな日本人なんだよとか言ってたのに 戦争負けた瞬間にあの外国人ってことで国籍をあの一方的になくちゃうでこのことを僕は今にずっとこう聞いていて、えー、結局これはあのイギリスとかね大英帝国はそういうことをしていないんですねその旧植民地の人に市民権を、えー、一律に最初与えてるだからそれはその植民地支配した責任として当然そういうなる いう論理でそうやってやってるんですけど日本はなんかこうなんか GHQ にやらされたように見せかけてうまいこと GHQ を利用して、えー、なんか第一雇用を排除しようというふうに最初動くわけですよね。でそれがそのまあ、うん、例えばそのこれからちょっと外国人扱いになっていうこれは GHQ が出してるんですけど1997年それがその、えー、サンフランシスコ講和条約で えー、戦争が正式に終わったら外国人登録法ということで、えー、正式に法律として固定化してしまったと、えー、しかもその時に指紋をなく制度を始めそのなんか朝鮮人は共産党と仲がいいしなんか危ないとかなんかちょっと指紋で管理した方がいいんじゃないみたいなそういう話になるわけですこれもこの時点でもうひどいんですけどだからこれこれが始まったがために80年代にまあ金水さんとか金水さんの先輩にあたる人 が結構苦労するわけですよね <laughs> で、うんと、これでその帰国事業っていうその北朝鮮にねあの帰国しませんかっていうふうにこうなんか人道措置みたいに当時の新聞によるとなんか祖国に帰れるあの帰れるようにして帰れる素晴らしい時代これは実は日本としては追い出してるだけなんですよね、まあ、もちろん 帰りたい人もいたかもしれないけどそもそも日本に来てる人あの今っていうところの韓国朝鮮半島の南から来てる人がほとんどであの帰るところはその共和国ですから全然自分の縁のゆかりもないところに帰っていくっていうようなこと、まあ、それでも当時はあの共和国を栄えてるっていう宣伝もあり、まあ、実際にの日本でものすごいその 全部の権利を剥奪されてしまうからすごい貧乏になったり当然就職もできなしということであの貧困状態に陥ってればそれはもうあの自分の言葉にも通じる祖国も思うの当然ですよでそういう感情につけ込みまあじゃあその船を用意してあげましょうとかって言ってどんどん ってって日本としてはこれで在日のあの人がいなくなればいいのになと思ったんだけどもまあそういうわけにもいかなかったで、えー、その法12626ってなってるのが何のことか分かんないと思いますけどこれはその在留資格ですなんかその特別に例外みたいなのを作ってなんかその在コリアンに関してはこの法126の、えー、2項6条みたいな 一応いてもいいことにしましょうみたいな無理やりこうなるんですねそれが1965年に、えー、韓国と国交を結ぶと韓国籍の人は、えー、日韓基本条約に基づいて協定永住っていう永住しかこれは韓国とその条約結ぶ際の条件なんでうちの国の人間でそっちにいる人が社交的自由ちゃんとしてくれっていうことを 条件としてましたからこれ65年の日韓業務条約を結んで翌年の66年から協定従資格というのができるんですけども、えー、これは韓国主義じゃない人には関係なくて、えー、そのまま法126に漫画たで、えー、いうのがまあ65年僕66年前ですけどこの辺りでそろそろ生まれてくるわけですねスイルさんはもうあの4歳ですね協定永住の で、えー、だけどまだあの右も左も分かんないですけどそうですねやることが全然分かんないっていう時に、えー、日立就職差別事件っていうのが起きこれはあの川崎ですよね、えー、あ川崎にいましたねねですよねであのまあ、えー、あ川崎じゃないで戸塚か まあ、あの受けたなと戸塚工で、実際そはい、で起きて、まあ、これがその民党連結成につながっていくわけですけれども、まあ、民党連、あのその当時、全国あの、えー、これ正式名ゃないですか、民族差別と戦う連絡協議連絡協議会っていうのがあって、あのなんかいろいろ、まあ、路線の違いとかね、 のあって、えー、なくなったところもあり名前を変えたところもあり今残ってるのは神奈川のだけですよねまあいろいろあるんですけど、まあ、ントレ神奈川ですよねあの2013年にね新大久保で新大久保の戦いみたいになったでしょ大特会と僕らと、もう毎週のようになんか新大久保騒乱状あの頃ね年配のね人がね結構来てて 話を聞くと民党連の講師だった人結構すごい関西とか来てるんですよでもういても立ってもいられんとかで全国から元民党連のたい人結構来てましたで千葉でなんか平等会社になったとこ民党連2世の人が来てましたでえっ、ー、とあのこの頃からその70年ぐらいから 権利獲得運動の時代に入っていくんですねでこれはその就職差別すんなんやと民党連っていうのがあのまあ当時としてはその在日コリアンの権利を守る団体としては朝鮮総連と、えー、大韓民国居留民団っいう、まあ、今の民団ですけどがあったんですが そうではなくて日本の市民と、まあ、協力して日本の市民のその支援者となって協力しながらやっていくっていう割と今の市民運動のスタイルに近いものに、を割と当時画期的だったんですかね。だから民党団実践交流 実践交流共闘って共闘日本人との共闘なんだっていうことでいわゆる民族団体とは違う第三の道なんだっていうふうに当時の先輩たちは言ってましたね。だからこの辺はやっぱり僕そのすごく今の現在のその反米主義の運動についても感じていて、まあ、当時はその在日コリアンの権利獲得を支援するという形ですけども 反ヘイトスピーチ運動って支援運動ではないので、えー、その直接的に何かの被害を受けている人を支援するという運動は別にあってそれは例えばさっきの二重宅の裁判のねを支援するとかあるいはあのまあそのなんか、まあ、まあ大体裁判が多ですけど そうそう追われ追われと言われるえっとあのちょっと話しますがまああのこういう感じでえっ、ー、とだんだんとこう権利獲得運動が始まっていくのが70年代でえっ、ー、とで80年代はその権利獲得運動が実を結んでだんだんとそのいろいろ 権利が回復している時代にだと言えるかでここになんか映画がいくつか入ってるんですけど「美術和之が来ている」とかね「えー、西洋一付きのことについてでこの辺はあの何て言うかなある種僕の感じでは外国コリアン差別っていうのはもうなくなるんじゃないかなと思わせた時代だったんですよでつまりその じゃあどっちに出てるってどういう映画かっていうとナイトコリアンというのは戦ってるばっかりじゃなくてしょうもないこともやりなんかそういう自分とはなんかそういうような映画作品がたくさん出てくるわけですよね、文学作品とかねでこれはヤン・スギルのあのタクシードライバー競争劇ていうその小説でしたけども2000年にはその金城和之の「GO」っていうのはこれもやっぱりしょうもない情報出身のしょうもない高校生のしょうもない 要かもしれないですけどもだからあ、まあ、そういう普通なんで差別差別と戦う時代はその終わって、まあ、みんながそうやって普通にあの共生していく時代なんだみたいなのが、まあ、2000年代のちょっと前90年代ぐらいかなっていうところで、えー、ここからそのどんどんどんどん逆さにバックワードにこう行くわけです、ね、あの逆転していくと。 でそれがさっきあの金水さんもおっしゃってた新しい歴史教科書を作る会それから、えー、2000年がそれは95年それから2000年に石原慎太郎さんそれから2 0 0 0年がワンドルカで拉致問題がここからその歴史否認あこのこの権利否認時代とかという歴史否認時代ですね大変に過しています えー、歴史否認時代が始まるとそして現在につながるっていうのが僕の認識なんですけれどもここからそのヘイトスピーチ時代もうここからもうめちゃくちゃですもう歴史全部塗り替えようというそのデマと嘘で全部塗り替えるみたいなあのことの時代に入っていってそれが現在に、うん、至ると。でそれだと例えばその最初はやっぱりあの第一次韓流文化 、えー、それのバックラッシュなんですねそのそもそも漫画転換流とかそういうものっていうのはあその在日特権がどうのこうのっていうテーマの元になったものなんですけども韓流文化への嫉妬とか、あのそういうものとして始まってるっていう、まあ、それしょうもない話なんですけどもでここから在特会が暴れる時代に入ってヘイトクライムがガンモンっていう時代に入り まあ、2013年頃から対抗運動が始まって、えー、いくつか法律もできるが今度はこの一番下のあたりは、えー、もう政治家がガンガンヘイトスピーチしまう時代ある意味で東洋は結構静かになってるんだけどなんで静かになる在国会って日本代表ってほとんど在国影薄いじゃないですかそれはいいことのように見えて全然いいことじゃなくてなぜかというと自民党な維新の政治家が の10年前だったら大特価ですけど今ガンガン売ってるからあいつら出番がなくなってるっていうことなんですよねだからあのそういう意味で、えー、非常にそのよろしくない時代になったからだからこれを2020年代をどうすんだっていう話をしようと思ったんですけど時間がない そういう話を皆さんとしたかったですまあ、現状認識だけでいいんで、ここからあのちょっとだけ5分だけください。あの一番大事なのが、あのこれはね、これぜひ皆さんも帰ってからノーヘッド TV を見ていただきたいんですけど、これは6月6日に放送した観察き範の何かっていうことで、要するに日本、これはえアリックっていう団体のヤン・ヨンソンさんっていう、ね、コリの人がやってる。 団体があるんですがアンチレイシズムのインフルエンスをセンタかっていうのがあるんですけども、彼がやっぱりその非常にの反差別規範が日本にはないということを言っていて、えー、それはどういうことかというとうんなんかその多分強制とか言ってるけどもその差別はダメなんだっていうその確固たる合意がないから強制とかって言ってるけども強制できないじゃないですか。 で特にそのあの差別をが起きるときにうんそのアクセルを踏む行為をこれは最近政治家がやってるんですけどもそれに対するブレーキとしての例えばその反社さんの対抗運動であったりとかあるいは政治家や、えー、政府の声明ですね例えばヘイトクライムが起きた時にこんなことは許されないという政治家が声明を出すっていうことだけでこれはブレーキになるわけです そういうことが全く行われないでウトロ京都のウトロで包括圏あったら大変なヘイトクライムだと思うんですけども明日のヘイト TV で特集やりますからぜひご覧になっていただきたいんですが全然誰もその声明出さないとかこういうのはダメなんだという規範を示すリーダーが全然いないということが非常に大きな問題でうんとまあその それに対してどういう方法が有効かみたいなことを、まあ、話してるんですけれどもあの、まあ、これ細かいことを除くとあの多分が行政から脱却しなければいけないということをレア要素に確立しているだからこのあの会は共生社会を目指す現代の会議なんですけども共生 <laughs> とかいうその以前の問題だからっていうところまで後退してるっていうふうに あの言うべきだというのが彼の考え方なんですよねだからあの多文化共生を目指しましょうっていうことすら今絵に描いた文字になりつつあるっていう状況で2020年代のその対抗運動をやっていかないといけないんじゃないかなそのためにはその今までの日本に避けてたものとして、え強力な反差別 その反差別規範というのは何かというと、まあ、路上でヘイトデモに対して対抗運動がその抗議の声を大声で上げるというところもその一つなんです。もうこれなかったでしょう、10年前にね。ででも欧米では70年代からあるわけです。だからそういうことで一つ一つその反差別規範みたいなものを言化していってあるいはそれはその例えば、えー、ヘイトスピーチに対して、えー、企業 企業がヘイトスピーチをすればみんながそれをこういうことしてキャンセルするとか、えー、政治家がヘイトスピーチをしたらみんながその避難して辞任するとかそういうことが普通に行われることがまず必要で、えー、そこから先に強制っていうのがあるんだよっていう ことをその観察規範きのままになんとなくその他者としての外国人と何か多文化で、強制共生すればいいんでしょうみたいな感じで特に役所とかねあのやってきたことに対してなんか失敗だったんじゃないかというような見方をされる人もいるということですだからそういうことを踏まえて2020年代、何か逆転させていきたいなという考えてます。 ちょっと時間なんか手裏剣とも感じましたけど僕ばっかりしゃべすよね。みんなでなんか意見を言ってください僕メラメラメラした申し訳ないいやいいんですじゃああのそんな感じで今日終わらせていただきます